දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපේ රටේ වැඩිම පිරිසක් එක්ව සමරණ උත්සවය තමයි සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ධ. අපේ රටේ ජනකොට්ටාශ දෙකක් ඒකාත්මික වන අපූරු සංස්කෘතික මංගල්ලයක් සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ධ. පරණ අවුරුද්ධ මොනතරම් වේදනාත්මක වුණත් අද අලුත් සිතුවිල්ලක් සිත දරන දවසක්. ඒ නිසා එම් ලොබෙල්ගේ හරි අපූරු වදනකින් අලුත් අවුරුද්ධ ආරම්භ කරමු. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසකු තැනෙන්නේ බුද්ධියත් හදවතත් එකසේ බලවත් වූ විටයි. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසකු තැනෙන්නේ බුද්ධියත් හදවතත් එකසේ බලවත් වූ විටයි. ඔවු අද අපට අවශ්‍ය වන්නේ බුද්ධියත් හදවතත් බලවත් පුරවැසියන් පිරිසකුයි. එසේම මහත්මා ගාන්ධී කිව් සමාජ ක්‍රමයත් මේ මොහොතේ මතක් කරගත යුතුමයි. දසතින් හමන සුළංවලට ඇතුළුවීමට ඔබේ වාකවුලු විවෘත කර තබන්න. එහෙත් ඒ සුළඟට ගසාගෙන යන්නේ නැති තරමට ඔබේ පාදම ශක්තිමත් කරගන්න කියලා නේද. ඒකත් මතකතියාගෙන අද ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරමු. අදලියන්නේ දෙසිය පනස් හයවැනි ටෙලිවැකිය. අද වන විට අපේ රට ඇතුළට අපේ ජීවිත ඇතුළට හතර අතින්ම හුළං හමන්ට පටන් අරන්. එහෙත් අපේ පාදම ශක්තිමත්ද කියන ප්‍රශ්නය පැනනගෙනවා නේද. ජපානයට පුළුවන් වුණානම් සිංගප්පූරුවට පුළුවන් වුණානම් ඇයි අපට බැරි කියන ප්‍රශ්නය අහන්ටම වෙනවා අද වගේ දවසක. ජපානයේ අපට වඩා දහසක් විනාශයන්ට ගොදුරු වූ සහ ගොදුරු වියහැකි රටක්. ඔවු. සිංගප්පූරුවේ භූමි ප්‍රමාණය අපේ මුළු කොළඹම තරම් පොඩි රටක්. නමුත් ලෝක සිතීමේ අද බලගතු රාච්චයක්. අපි බලමු ජපානයේ නැගිට්ටෙ කොහොමද කියලා. ඇයි අපට බැරි කියලා. ඊට පෙර මීට වසර එකසිය පණහකට විතර ඈත පැරණි ජපන් කියමනක් අධ්‍යයනය කරන්නටම අවශ්‍යයි. නූගතෙකු සිටින එක පවුලක් හෝ නූගත් පවුලක් සිටින ගමක් හෝ නොතිබිය යුතුයි. නූගතෙකු සිටින එක පවුලක් හෝ නූගත් පවුලක් සිටින එක ගමක් හෝ නොතිබිය යුතුයි. මෙම කිවේ කවුද වසර එකසිය පණහකට විතර පෙර ජපන් විද්වතික වූ කිඩෝ ටකයෝෂි. ඔහුගේ මේ කියමන මත සිට තමයි අද ඇති ඔය දියුණු ජපන් සමාජයේ විග්‍රහ කරන්ට ලේසි. ජපානය දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් මහපොළොවටම සමතලාවුණු රටක්. ස්වභාවික විපත් කුමන මොහොතක සිදුවේවිද කියලා කිසිවෙකුටවත් කියන්ට බැරි රටක්. පහුගේ අවුරුදු දහය තුළ විතරක් ජපානයට ප්‍රධාන භූමිකම්පා විසි අටක් සිදුවෙලා තියෙනවා. ජපානයේ තියෙන ගිනිකඳුවලින් පනස් පහක් තාමත් සක්‍රීයයි. ඔවු ඕන වෙලාවක පත්වෙන්ට පුළුවන්. පෘතුවේ සක්‍රිය ගිනිකඳුවලින් සියට දහයක්ම තියන්නේ ජපානය ඇතුළේ. එසේම ලෝකේ වැඩිම වයස්ගත එකැන වයෝවෘර්ධ ජනගහනය ඉන්නෙත් ජපානය. මේසා විශාල ස්වභාවික අවදානමකුත් ඇති රටක් යුද්ධයකින් විනාශ වූ රටක් ලෝකයේ බලවත්ම ආර්ථිකයක් ඇති රටක් බවට පත්වනේ කොහොමද. නිකම්ම නිකන් ජපන හපන කියල කතාව විතරක් කියලා වැඩක් නෑ. ජපන හපන තමයි ජපන හපන වුණේ කොහොමද ඕ ජපන හපන වුණේ ජපන් ජාතිකින්ම සතු වැදගත් පුරුදු දහයක් නිසයි. ආගේ පුරුදු දහය අද අපි මතක් කරගමු. විශේෂයෙන් ජපන් ජාතිකින් තම ඉතිහාසට ගරු කරනවා හැබැයි එවුනාට වංශයේ කබල්ගාමින් නං ඉන්නේ නෑ හොඳේ ජපන් ජනයා අනාගතය වෙනුවෙන් සම්ප්‍රදාය රැකගෙන නූතන ලෝකයට ගැලපෙන්න වැඩ කරනවා. හොඳේ අංක එක තමයි පිළිවෙල. ජපන් ජාතිකින් හරි පිළිවෙලයි. පෝලිමක වුණත් එකනෙකා පසු පස යනවා. පෝලිම් පනින්නේ නෑ. වෙලාවට වැඩ කරනවා. කෝච්චිය වෙලාවට එනවා. පොරොන්දූ වෙලාවට මුණගැහෙනවා. ඒ තමයි ජපන් ජාතිකින්ගේ ජීවිතයේ එක වැදගත් පිළිවෙලක්. හොඳේ දෙවනි එක. වගකීමක් දුන්නොත් ඒ වගකීම අකුරටම ඉටු කරනවා. ජපන් ජාතිකින් අකුරටම වැඩ කරනවා. වෙලාවට වැඩ කරනවා වගේම. ඔය කෝච්චියක් ස්ටේෂමට එන්න තප්පර තිහක් පමාවුනොත් රියදුරා සියලු දෙනාගෙන්ම සමාවිල්ලනවා. පිරිසිදුකම. ඔබට මතක ඇති අර පාපන්දු ලෝක කුසලානය අවස්ථාවේ ජපානයේ බෙල්ජියමට පරදිනවා. ජපන් ජාතිකයින් කඳුලු පුරෝගෙන ස්ටේඩියම් එක පිරිසිදු කරනවා. ජපන් ජාතිකින් පිරිසිදු කිරීම උගන් වන්නේ පාසලේදිමයි. තමන්ගේ වැසිකිලිය පවා පිරිසිදු කරගන්න එක වසරේ පුංචි දරුවත් ඉගෙනගන්නවා. කලාවට කලාත්මක දේටත්න් උපරිම සැලකිල්ලක් ඇති රටක්. වැඩ කරන වෙලාවට උපරිමයෙන් වැඩ කරන විවේක ගන්න වෙලාවට විවේක සුවය උපරිමයෙන් විදින ජාතියක්. විනය. ආචාරශීලී සංගමයෙන් යුත් විනයක් පවත්තගෙනයාම ජපන් සංස්කෘතියේ අනන්‍යතාවයක්. ජපානයේ පුරාම ඇත්තේ තාක්ෂණය. තාක්ෂණයට බයනැති ජාතියක් ඇත්තටම ජපානය කියන්නේ රොබෝවරුන්ගේ දේශය අපි තාක්ෂණයට බයයි. අපි අපේ දරුවන්ට තාක්ෂණය දුන්නේ නැහැ නේද දරුවන්ට තාක්ෂණය දෙන්ට ඕනේ තාක්ෂණයට බයවෙන්ට හොඳ නෑ. ඒවගේ මයි ජපානයේ ජනතාව පරිසරයට ස්වභාවධර්මයට අරි ආදරෙයි. ලොක්කු බැඳීමත් තියෙනවා. ජපානය තුළ ඇත්තේ බොහෝ වෙලාවට ඔය නිවාසෝල ඇත්තේ හරි පුංචි ඉඩක්. හැබැයි ඇතුළ හරි ලස්සනයි. පුංචි ඉඩමක හරි ලස්සනට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ගේ සකස් කරගන්නේ. ජපානය තුළ තමයි ප්‍රථම වරට ඔය මේ කැට් කැෆේ වැනි සංකල්ප එන්නේ ඒ ඇන අයාල යන සතුන් ඔව ඒ සතුන් වෙනුවෙන් තමයි ඔය කැට් කැෆේ එක නිර්මාණය වුණේ ජපානය තියෙන්නේ පෝෂ්ධදායි ආහාර ජපන් ආහාරය හරි සමබරයි. මොකද රටවටේම මුහුද නිසා මාළු ප්‍රධාන ආහාරයක්. එලවලු බත් මාළුවලට මුල් තැන ලැබෙන රටක්. ජපන් ජනතාව මේ මොහොත විඳිනවා. විඳවන්නේ නෑ හොඳේ එකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඔය සකුරාමල්. සකුරමල් පිපෙන්නේ හරි පුංචි කාලයකට. නමුත් ජපන් ජනතාව සකුරාමල් බලන්ට යනවා. ඒ පිපෙන පුංචි කාලය තුළ පවා ජපන් ජාතිකින් ඒ සකුරාමල් විඳින්ට කැමති. විඳවන්ට නෙවේ හොඳේ අන්තිමටම කියන්ට ඇත්තේ ලෝකයේ අපරාධ අඩ්ඩුම රටක් ලෙසයි ජපානය සලකන්නේ. ලෝක යුද්ධයෙන් මහපොළවට සමතලා වූ ජපානය. දශක දෙකක් තුනක් ඇතුළත ලෝකයේ ලොකුම බලවතෙක් වුණා. ජපානය සුද්දට කාර්විකුණුවට සුද්දගේ සිරිත් විරිත් අමු අමුවම භාරගත්ත රටක් නෙවෙයි. තමන්ට අයිති තම සංස්කෘතිය තුළ ලෝකේ ජයගන්නට ජපන් ජාතිකීන්ට හැකිවෙලා තියෙන්නේ අලුත් අදහස්වලට මතකතියාගන්න අලුත් අදහස්වලට නිරන්තරයෙන්ම ඉඩ ලබා දෙන නිසයි. අද අපට අවශ්‍යව ඇත්තේ අලුත් අදහස්. අලුත් ක්‍රමයක් අලුත් සංකල්ප එහෙම නැතුව සදාකාලිකවම ණය මත යැපෙන ණය සිංගමනේ යන ක්‍රමයක් නොවන බව අද ටෙලිවැකිය අලුත් අවුරුද්දට සුබ සිතුවිල්ලක් ලෙස ඔබට මතක් කරමින් අවසන් කරන්නේ අලුත් සිතුවිලි සහිත අලුත් පාරක ගමන් කරන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලයි.